何がおかしいおかしいんじゃねえってばよ嬉しいんだよお前にここでやっと勝てると思ったらなクールなお前がいつになくわめくならしくねえじゃねえのもしかして喧嘩売っといてビビってんじゃねえのかサスケさっさと来いその前に額当てをしろ待ってやるいらねえよそんなもんはいいからしろ ナルサスケ 分身の術 まきカトン防御級の術 さっきの術間違いない螺旋岩だどうなってるなんでナルトのやつがあの術をナルトを殺す気だったのかサスケなんでこんな子供じみた真似をやはりイタチとの再会が